So, jetzt haben wir hier die neuen Ringe reingemacht. Jetzt kommen wieder die Kegellager rein. Ja, das wird dann später so laufen. Und da muss relativ gut ähm, von dem Welslagerfett rein. Wir können das mal hier angucken, wie das bei dem alten aussah. Wie haben die das eigentlich gemacht? Ja, ich würde mal sagen, da war schon gut dran. Das ist jetzt Geschmackssache auch so ein bisschen vielleicht. Versuchen wir das mal ähnlich zu machen. Sieht denn das beim Original aus? Da haben wir schon ziemlich dick, ups, dick drauf. Frage ist, ob der wahrscheinlich von alleine rein. Ja, klar. Abschließen. Das kann man nicht rausnehmen? Nein. Das gleiche vielleicht nochmal hier bei dem mal das selbst machen. Wasser. Moment. Also 60 Gramm insgesamt wäre ungefähr ein Drittel der Tube, die da in irgendeiner Form rein muss. Aber das kommt gleich. Das kommt dann in die Mitte noch rein. Genau. Können wir den Stand nochmal fragen, ob er das gut findet? Nö. Der ist irgendwie wenig. Rhythmus ist. Jetzt haben wir diesen Zimmerring, ja, das ist dieser Dichtungsring mit dem Gummi, der da rauskommt, den haben wir innen auch nochmal, den muss man auch innen nochmal mit diesem Hochleistungsfett befüllen und ja, vielleicht nochmal ein bisschen abwischen an der äußeren Kante und der kommt jetzt hier wieder drauf. vielleicht mal diesen alten Ring und versuchen den vorsichtig reinzuschlagen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der Simmering ist eigentlich mehr ein dünnes Blech mit dem Gummi. Das heißt, der hält bei weitem nicht so viel aus wie die anderen Teile. Ja. bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie fest der da drauf sitzen darf. Aber der, der sitzt ja eigentlich auf dem Teil sozusagen des Lagers, der sich nicht dreht. Genau. Okay. So, jetzt kommt noch ungefähr, wie viel sind das? 60 Gramm? 60 Gramm. Ungefähr noch 60 Gramm Fett da rein, also schon recht üppig. Da haben wir auch eine ganze Menge rausgeholt, als wir das vorhin gereinigt haben. weil die ist bald halt leer. Kann man nicht. Größenordnung ist auf jeden Fall. Guck mal, was da drin ist. Okay, gut. So, jetzt kommt da wahrscheinlich auch noch ein bisschen rein. kommt das vorgefertigte Lagerwand. Das nehmen wir nicht ein. sollen jetzt auch nochmal 15 Gramm Fett rein. Das ist ganz klar, was das ist. Also 15 Gramm. Ich würde sagen, noch ein bisschen, bisschen mehr. Okay. Die kommt aber noch nicht drauf. Ne? Die kommt später dann genau. drauf. Genau. Jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt sind wir wieder zurück am ähm, Achsschenkel, heißt das glaube ich. haben wir jetzt entschlossen, den gerade nochmal sauber zu machen bei der Gelegenheit. Da läuft das ganze Lager ja drauf und ihn vielleicht auch nochmal ein bisschen neu einzufetten ähm, wenn das vorher zu fest war, also wenn praktisch der Vorgänger dieses Ding zu fest reingeschraubt hat, das sehen wir dann später nochmal, dann sieht man das daran, dass das hier sozusagen eine dunkle Verfärbung hat. Also ein kleines bisschen dunkel ist es hier vorne auch, aber ich würde mal sagen, es ist noch im grünen Bereich. Okay, jetzt nochmal ein kleines bisschen Fett drauf. Ähm. So, jetzt kommt das vorbereitete Radlager mit dem hier auf den Abschenkel drauf und sieh da, es passt wie angegossen. Fantastisch. So, sehen, ob es sich dreht. Ja, ganz ordentlich. Könnte schlechter sein. So, und jetzt muss hier vorne wieder die Sicherungsmutter drauf müssen wir, die müssen wir jetzt so festziehen, dass das Ganze eben sich gut dreht, aber auf der anderen Seite eben kein Spiel nach vorne hat. hin nach, ganz gut, hat nach vorne auch kein Spiel. Wenn wir es ein bisschen aufmachen, dreht sich es auch ganz gut, aber es bewegt sich. Ja. So soll das eigentlich nicht sein. Also wieder ein bisschen reindrücken. So wäre es auf keinen Fall richtig viel zu fest. Hier haben wir es leicht Spiel, man hört es. Ja, ein bisschen zu viel. Da kann man es also in sehr kleinen Drehungen. Man hört immer noch ein klein, ganz kleines bisschen Spiel immer noch ein ganz kleines bisschen Spiel. Jetzt tut sich nichts mehr. bewegt sich immer noch relativ gut. Das heißt, so können wir es mal wagen, das Ganze hier mit der, Sicherungs mit der Imbusschraube festzuziehen. Dann kann man die Sicherungsmutter nicht mehr bewegen. Und später können wir dann beim angeschraubten Reifen nochmal gucken, ob das in Ordnung ist. hat kein Spiel. Könnte was werden. Jetzt wird, glaube ich, empfohlen, diese ähm, Narbenkappe nicht sofort drauf zu machen, denn wenn der Reifen später drauf ist, kann man hier nochmal ein bisschen nachstellen, wenn es nötig sein sollte. Okay. kommt wieder, als nächstes kommt wieder die Bremsscheibe drauf. Jetzt hier drauf achten, hier ging die Sicherungsmutter rein. Das ist da oben an der Stelle. Und hier haben wir jetzt die beiden Bolzen für die Führung. Die müssen jetzt an müssen jetzt hier und da reingehen. Ja, man sieht hier, diese Bolzen gehen ganz gut rein. Jetzt muss nur noch oben die Sicherungsmüller drauf. Es ist auch schon deutlich, scheint schon deutlich leichtgängiger zu sein. Ups. Ja. So, jetzt kommt wieder der Bremssattel drauf. Manchmal kann es sein, dass die Bremsscheiben hier, weil die Bremsbacken zu nah beieinander sind, dann geht es nicht so richtig ähm, über die Bremsscheibe. Dann muss man die ein bisschen auseinanderdrücken. In dem Fall geht es einigermaßen. Auch wieder aufpassen, nicht den Bremsschlauch verletzen. Sonst funktioniert die Bremse später nicht mehr. So, jetzt ist es genau der Fall, wo die Bremsbacken so ein bisschen Probleme machen. Okay. So. Weiter runter. So, jetzt ein bisschen nach drauf, drauf drücken. Genau, Moment. Nee, hm, geht noch nicht rein. Schon runter? So, okay. Das war doch eben da. So, Nummer 1. Das wird wahrscheinlich hier ein bisschen bewegen da oben irgendwas. Das scheint schon gewesen zu sein. Schon. Hm. Okay. Jetzt machen wir die beiden Schrauben mit 110 Newtonmeter dazu. Dafür haben wir jetzt einen Newtonmeter Schraubenschlüssel. Freude. So, jetzt? Bist du noch an? Jetzt muss man darauf achten, nachdem die Bremse ein- und ausgebaut wurde, kann es sein, oder ist es meistens so, dass nach dem Anfahren, nach dem ersten die Bremse nicht mehr funktioniert vorne. Das heißt, man muss das Bremspedal mehrmals sozusagen durchdrücken, also gewissermaßen Druck aufbauen, etwas pumpen, bevor das wieder geht. Also immer wenn ihr irgendwas an der Bremse gemacht habt, wirklich aufpassen, dass ihr vor dem Losfahren ein bisschen pumpt mit der Bremse, bis sie auch wirklich wieder zieht, denn das tut sie im Moment wahrscheinlich nicht mehr was wir jetzt wieder machen müssen, in umgekehrter Reihenfolge natürlich wieder die Sensoren für die, für die Bremsscheibendicke ähm, einbauen. Okay, jetzt kommt wieder der Reifen drauf. Den machen wir jetzt mal provisorisch fest, um dann zu sehen, ob das ganze Spiel hat. Und wenn nicht, dann machen wir ihn nochmal runter, dann kommt die Fettkappe ganz am Schluss drauf und dann der Reifen wieder. Jetzt habe ich dummerweise keine Muttern dabei. jetzt haben wir den Reifen nochmal provisorisch festgemacht. Können wir nochmal gucken, ob er Spiel hat. Das ist eigentlich relativ gut, er hat eigentlich kein Spiel. Das sich einigermaßen dreht, sieht er nämlich auch ganz gut aus. Also wahrscheinlich haben wir dieses Mitteldring zwischen fest genug drehen und immer noch genug Spiel zum Drehen lassen, haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt muss der Reifen nochmal runter und dann kommt die Fettkappe drauf und dann sind wir fertig. Yeah dass hier die, wie heißt das, Haltemutter, genau, ähm, fest genug ist, aber nicht zu fest. Und jetzt kommt die Fettkappe drauf, das ist eine neue Fettkappe, da sollen auch nochmal 15 Gramm Fett rein. Ich vermute mal, dass es 15 Gramm sind. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist nur ein Blechteil. Das kann man auch Dafür müssen ja auf den Rand hauen. Ja.